तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका इस बुक में आपको सेट किंग सात चांस रहेगी कल्याण कल्याण के लिए सात चांस रहेगा मतलब बारह तारीख से तेरह तारीख यानी सोमवार से शनिवार तक के चांस इसमें रहेंगे ठीक है तो आइए देखते हैं कौन कौन से चांस रहेंगे और क्या क्या है तो चौदह तारीख में जीरो फाइव मेन अंकों में दिया हुआ है सपोर्ट में दो और नौ दिया हुआ है चार अंक हैं चारों अंकों से एक एक जोड़ी और चार पेनल दिया हुआ है चौदह तारीख दिन सोमवार जीरो फाइव टू नाइन ठीक है zero one fifty seven two three और नाइन सिक्स की जोड़ी है ये है पंद्रह तारीख में दिन मंगलवार जिसमें सात और पाँच मेन अंक में छः दो सपोर्ट दिया हुआ है panel five double six four six seven one five nine two three zero seven eight fifty two six zero और टू थ्री की ये ब्रैकेट है सात पंद्रह तारीख में है ठीक है मंगलवार तीसरा चांस है अपना बुधवार जिसमें एट जीरो है मेन अंक में और वन नाइन सपोर्ट अंक में है तो one one six two double three panel है अट्ठे का और जीरो का है three seven zero one three six bracket में eight seven zero three one seven nine three one और नाइन ये है आपका गुरुवार दिन थर्सडे सत्रह तीन दो हज़ार बाईस सेवन और सिक्स फाइव जीरो दिया हुआ है ओ टी सी में पैनल चार है one seven nine one seven eight four six seven two four zero seventy three sixty nine five eight zero four की जोड़ी नेक्स्ट है अपना शुक्रवार दिन फ्राइडे अठारह तीन दो हज़ार बाईस जिसमें एट नाइन फाइव थ्री दिया हुआ है two two four one seven nine one three four four six nine eighty three ninety five fifty seven और थ्री फोर लास्ट है अपना सैटरडे जिसमें फाइव और सिक्स है हालांकि मंथली आती है पर मैं वीकली ही डाल रहा हूँ ठीक है बाकी अगले वीक भी डाल दूँगा याद से तो वीडियो को शेयर कीजिए आपको मिल जाए तो किसी और भाई तक पहुंच जाए ठीक है best of luck thank you